L'empresa mallorquina Ecocreamos ha estat guardonada amb el major premi a l'eficiència que atorga l'Institut Alemany Passivaus a nivell mundial pel seu treball anomenat Projecte Terra, una casa de 148 metres quadrats que es nodreix únicament del sol. És la casa més eficient del món i la trobam a Llucmajor, a Mallorca, construïda amb terra extreta del mateix terreny, combina materials ecològics de quilòmetre zero, és a dir, tot produït a les illes i una gran eficiència energètica. Consumeix un 88% manco d'energia que un habitatge comú. no solamente se abastece de la energía solar y que tenemos un sobrante, es decir, nosotros podríamos en estos momentos estar dando energía a un vecino o eh, incorporar energía a la red, rentabilizando de esta forma la, la, inversión hecha. La vivienda pasiva pues, nos permite tener un alto confort con la máxima eficiencia energética. Passiva perquè un sistema domòtic s'encarrega de gestionar de manera intel·ligent, per exemple, el sol que hi entra i la manté a uns 22 graus, tant a l'estiu com a l'hivern. Així no necessita ni calefacció ni refrigeració. 38 plaques solars li donen una autonomia de 3-4 dies. Partim d'una producció fotovoltaica que compensa tota la demanda energètica de la casa, que a passada som molt mínima, s'ha doncs de menester una energia perquè funcioni. I tot s'ha fet amb energies renovables, que en aquest cas és fotovoltaica. Després també tenim dins aquesta sala el que és el eh, pulmó de la casa, no? ja que és una casa amb molta eh, hermeticitat i per tant ha de menester una ventilació constant durant 24 hores. Aquest sistema el que fa és que manté unes condicions d'humitat i temperatures estables dins la casa i ens permet tenir una renovació contínua d'aire. Eso va a representar un incremento a l'hora de realitzar la execució inicial, però eso pot estar hablándose entre un 5 alrededor de un 5, máximo un 7% con respecto a un eh, edificio convencional de similares características en calidad y amortizable a partir del quinto año. Entonces, todo el resto es, es ahorro energético mes a mes. En aquests moments el preu està explicant en 1.500 euros al metre quadrat. Damunt la taula ja tenen altres 5 projectes per realitzar a l'illa.